Cuidado con lo que falsifican la palabra de Dios. Hola a todos, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Apostólico Profético Luz para las Naciones, un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica, para que cada creyente pueda desarrollar sus dones y entrar en el ministerio espiritual donde Dios lo llama. Cuidado con lo que falsifican la palabra, por su beneficio. Eso estaba leyendo hoy en segundo Corintios, capítulo 2, el versículo 17, donde dice que hay algunos que falsifican la palabra para su propio beneficio. Estaba haciendo este pensamiento que de verdad es así. He encontrado y he conocido muchas personas, muchos pastores, que de verdad han cambiado la palabra de Dios solamente para que puedan tener un beneficio personal. Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas que son manipulador de la iglesia. Y hay muchas víctimas, o becas que están allí en iglesias donde no se predica la santidad, donde no se vive el poder de Dios, donde los enfermos, los que son enfermos, siguen siendo enfermos y donde, donde no se mira el avance del reino de Dios. Entonces siempre se predica el mismo y las personas nunca saben cómo cambiar de verdad su propia vida. Es tiempo de terminar con toda esta religiosidad evangélica, con todo este lugar donde solamente se sienta, nos sentamos en una silla para escuchar a alguien que habla, pero donde no hay ninguno que nos cuida, ninguno que ora para nuestro nuestra vida, para nuestro afán, para nuestra lucha, para nuestros pecados, para que podamos avanzar y superar toda esta situación. Sino que hay personas que están allí para manipularnos, solo por su propio interés. Gracias a Dios también que hay muchos pastores, muchos obreros de corazón que están allí trabajando por el reino y no por su beneficio personal. Y para esto tenemos que estar allí honrándole, orando para ellos y sosteniendo a estos siervos de Dios. Pero cuidado con los lobos, porque los lobos siempre están allí y puedan destruir tu vida. Con esto quiero saludarte y te voy a enviar un abrazo y un saludo. Muchísimas bendiciones.